انت كتقول لي خشيش غير خشيش جلس يلا بلا ضحك شوف انا كنطلع في الكاميرا وكيزيد يتخشى طلع وما تضحكش ما تضحكش اسمك محمد ادم اسد زيد شويه في الصوت محمد ادم اسد علاش شدوك ما داير والو انتوما اللي شادين كيفاش ما داير والو آه، ما داير والو ما تهش يديك دير يديك اللور وكون تحشم كنت انا دايز الزنقه ايوا دايز هما جمعوا لي شي خمسه ولا ثلاثه قلت لهم مالي انا اسف ويجيو هما يزيدو سكوت تهضر تراف نقصيو واحد الطوموبيل ايوا هما يدوني صافي جابوك للكوميساريه ولكن قالوا لي شدوك كتشفر واحد الطوموبيل خدام كحله واحد السوق خاشي شي في الساروت باغي تفر على الباب كاينه هاد الهضره ولا لا الدرب ديالي ها الدرب ديالي ما حس الحس ديالو ما فيه حتى طوموبيل زوينه بحال بي واش فيه ولكن انت شدوك في دربة اخر فيه الناس لاباس عليهم فيه غير الجاكوار والبي ام والمرسيدس ما تضحكش قلت لك ما تضحكش المتهم ما تيضحكش انا كنقول ليه ما يضحكش واحد كيضحك <laughs>